السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نحكي كيفية إضافة كنتور آه، لاين إلى هذه الخريطة فراح أروح على Special آه، Analyze Tools أو آه، تروح على 3D Analyst Tools نفس الشي راح أروح على Surface بعدين كنتور أضيف الصورة هنا أحفظها بإي جي مثلا هنا عليك احفظها باسم بهاي طيب، الاسم هنا الفاصل بين كل بين خط وخط مثلا نقول عشرين آه، هذه صفر هاي آه، آه، اقل level وهنا اضاف لي ال contour. خلينا نروح على attribute table شوف هذاني ال level ماله أريد مثلا أحدد كل هو قد بي عشرين آه، أربعين وستين والباقي ثمانين مية وعشرين ميتين وعشرين هذا ال level ماله أريد مثلا أحدد نص مثلا أحدد العشرين يعني أحدد الصفر أول شي أروح على select attribute double كليك على contour يساوي أقول كل صفر حدد لي كل الصفر أسوي apply كل هذه عندي صفر حدد لي إياه كل contour اللي فيها صفر حدد لي إياه هسه راح أضيف حقل بيتم امبيرتشال اوكي راح حدده مثلا نكتب الى واحد كل عندي كل صفر آه، عنده واحد هسه اريد مثلا احدد احدد العشرين كل عشرين حدد لي اياه كل واحد عشرين نفس الشي field calculator yes اسميه اثنين شوف العشرين حدد لي اياه سوا اثنين آه، أجي مثلا أحدد الأربعين لا لو مثلا إيه الأربعين أوكي حدد لي الأربعين أروح على الخانة أسوي أسميه ثلاثة راح احدد الستين فايل قلب راح اسميه اربعة اريد يحدد لي الباقي It's a really close الأكبر اللي 80 أو أكبر من ثمانين حدد لي إياه أعطيه level مثلا أعطيه آه، اسم خمس خمسة إيه راح أعطيه اسم خمسة أقول OK. هذه حدد لي كل الليفلات مثلا أريد آه، أحدد الليفلات على الخريطة همين أروح على right click أروح على بروبيريتيز symbology بعدين على هذه ثاني الخيار راح أختار interval. أقول اد اول آه، ضاف لي كل الخطوط اللي أني حددتها أقول أوكي okay. مثلا تقدر تغير اللون ماله انا اريد اغير هذه هسه أريد مثلا آه، أضيف له آه، الأرقام أو الليفلات أضيف له أروح على right click properties أروح على label label أحدد هذه سمي لي كونتور مثلا انفيرتال خلينا نقول ابلاي شوفوا حدد لي الانفرتال حدد لي من اني آه، قلت له واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة حدد لي الخطوط اذا مثلا ما اريد هيجي يحدد لي الارقام الارتفاع آه، هو نفسه فاني راح اختار contour اقول level فحدد لي ال contour شاء الله استفاديتوا منه شوفوا إن شاء الله استفاديت منها إلى درس الثانية إلى درس القادم إن شاء الله نلتقي مع السلامة